Papa Papa Qu'est-ce que tu fais, papa Qu'est-ce que tu fais Papa Silence. T'es-tu regardé dans le miroir dernièrement? Ton visage, la couleur de tes yeux, de ta peau. Je t'ai laissé m'appeler comme ça parce que j'aime ta mère. Mais plus désormais. Papa Naomi, retourne au bagage, j'arrive. S'il te plaît, s'il te plaît, pas. Naomi. Pas, s'il te plaît. Non, non, non, non! Oh, toi, tu restes ici. Je te laisse à cabane dans le fond des bois. J'en ai marre d'avoir des maudits curés comme voisins. Non, pas, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas de ma faute. Blâme ta mère. Ça m'avait pas trompé. Tu serais mon fils. Non, non,

<laughs> Voici notre baron indépendantiste. Mais qu'est-ce que vous faites? Sa tête suffire amplement. Attendez. Non, pitié! Non, non! Pitié, attendez! Alors, c'est terminé la petite révolution? Ou il y en a encore qui voudraient y passer? Très bien. Et maintenant, retournez vivre votre petite vie de minable. Et remerciez chaque jour le Duc de vous avoir laissé vivre. De toute façon, celui-là ne vous aurait pas rendu plus heureux. T'en fais pas, Tania. La prochaine fois, fais juste pas hésiter. Ok Mon histoire débute il y a bien des années. À une époque où nous avions encore des chevaliers, et non pas des ces de guerriers sans idéaux. À une époque où les hommes ne craignaient pas de prendre la mer pour tenter de percer le mystère de la citadelle. J'étais jeune, c'est vrai déjà un prodige à l'épée. Ah! Combien j'en ai défait en combat singulier de ces chevaliers déguenillés. Les ont ça, à mon affection. C'est au service du duc lui-même que je me mis. Heureusement pour Ville-Marianne, car j'étais là. Quand la citadelle, une lueur s'est allumée, annonçant l'arrivée de son armée. Et puis après, c'est quoi la suite La suite Ah, la suite. C'est que j'ai rudement soif. J'ai plus un sur moi. Mais si vous essayez de convaincre l'aubergiste de sacrifier une chopine, euh, je pourrais peut-être continuer un moment. Qu'est-ce qu'il y a? Euh, j'ai fait une connerie. Si ça concerne ton ex, Qu'est-ce que tu fais là? Hmm, je l'ai trouvée comme ça sur la plage. Tu crois qu'elle vient de la citadelle? Tu sais ce qu'elle représente, ceci. cycle? si jamais